Я вибачаюсь, ну але поки по поводу вас ще не прийняте рішення, розумієте? Ви як ну, ви як чоловік призивного віку з 18 до 60, і які ви ну, виїжджаєте е, за межі території України без дітей, надали е, скан копії ваших дітей фотографії закордонних паспортів. Ніхто не знає, ніхто не вірить, що в мене троє дітей. Ні, не ну, діло не в тому, що це виясняється, чи діти знаходяться за кордоном. І буде ну по вас приймає поки по вас приймається е, вище начальством рішення пропуск вами чи не пропуск. Зачекайте, ще я думаю, ну вони вже приймуть рішення, і тоді я вам скажу, я вас люблю. мені, це не від мене залежить. Ні, розумію, це не від вас залежить. Вони ж просто підставляють вас. Ну ну, чого це мене вони Тому підставляють? вони ще рішення це не приймають. Як ставити чи не ставити підпис чи початку, це залежить від Я підійду до вас, як прийметься по вас рішення. Зачекайте, будь ласка, машину. Шановні, вам відмовлено перетину державного кордону в зв'язку з тим, що відсутні діти під час перетину державного кордону та відсутні документи, де підтверджують, що ви являєтесь батьком трьох та більше дітей. Добре, а тоді мені здається, що Зараз вам мій колега покаже, вам треба е, повернути 12 модулів на ліс.